大家好，欢迎收看这期的视频。原则上，外国人离职后十四天内必须在入国管理局相关网站填写一份资料，详细链接在简介栏。在公司工作的时候，诸多费用会直接从你的工资中扣除。但是如果你不能马上找到下一份工作的话，在你辞职之后有两项必须要你自己办手续才可以。这部影片主要是总结一些。 这方面的情报与注意事项，以便大家参考。健康保险、国民年金、市民税这三项，即使你没有工作，也会以寄请求书等方式向你征收。接下来，我将给大家逐个说明下这些费用的注意事项。首先是健康保险，在你离职当天还给公司健康保险证之后，公司会寄健康保险丧失证明书到你家，然后需要到你所在的区域所办理国民健康保险手续。 届时需要在留卡、印章、离职票。原则上，离职后十四天以内必须办理。必须注意的是，离职当天公司给你的健康保险证就会失效。这之后，如果你没有还给公司而使用了保险证的话，原本不需要负担的百分之七十的费用，可能会在你看病的当时没问题，但是之后会寄请求书给你，要求你支付。所以，离职的当天开始。 公司给的保险证绝对不要再使用，应当立即还给公司。接下来说的是国民年金，工作中的年金一般为后生年金，离职后需要自己办手续改为国民年金，办理场所为自己所属的年金事务所，根据你的住址所属的事务所会有所不同，具体链接在简介处。原则上离职后十四天以内必须办理，届时需要年金手账、离职票、在留卡、印章。 金额参考平成三十年的国民年金为一个月一万六千三百四十日元。这里注意，根据你的收入情况，支付困难的话可以申请免除制度。免除手续可以到你所属的年金事务所办理，注意不是区域所。接下来最重要的是市民税，离职后不需要办理手续，就会在每年六月开始直接寄请求书到家中，因为工作中会直接从工资中扣，容易被人忽略。 且工作中会每个月扣，所以显得金额不会很大，不觉得有什么。但是当你离职后寄给你的请求书是一年份一次付或者分四次付的，所以金额会让你吓一跳。金额是根据你去年的工资计算。我的情况是一年份需要交纳近八万日元。必须注意的是，市民税如果你一直不付的话，最终会扣押你银行里面等额的钱。最后还有一个重要的事情是，每年的十二月前后。 会有一次年末调整的手续，这个手续一般是公司会帮你完成，然后你可以领到一份钱，直接跟工资一起打给你。但是如果是一些小公司不会弄，或者你在年末调整前离职，就需要自行办理确定申报手续，才可以领到这份钱。失业中会有年金、市民税等各种账单寄到家中，大家别慌，要冷静应对，多查查资料，但是注意不要拖着不管。 迟迟不理会，很有可能会被要求支付延长费用。关于各类费用的减免，可以致电各个手续办理的事务所咨询。最后麻烦大家点个赞再走吧，你的支持便是我的动力。之后会努力更新一些在日本生活工作的经验分享，喜欢的话点个订阅吧。谢谢观看。